马蹄踩着鼓点，马背上挥鞭，视野尽头里面的山埋在我的铺垫。万里行不嫌路远，运期的半无限，四蹄腾空，我和马儿心照不宣，草原上四处围着。莫要再来指鹿为马，就踏进虚拟，而舍身取义，我变身战场一把枪将四块玉地。Running running go，我骑着战马。 要历经风沙，Running Running Go，我骑着战马，勇往直前，生死也绝不会倒下，我不会倒下，绝不会倒下。就像我的马人一样坚韧不拔，我不会倒下，绝不会倒下。可谁还敢来妄想阻挡我的步伐？Jaw Jaw Jaw Go Jaw Jaw Jaw Yu Jaw Jaw Jaw Go Jaw 驾驭人生，它恰似一场战役，英勇则是我的宿命，属于今而风不止。奔腾不息，带着那份不羁眼神，炯炯心怀土地征战。黑呀，我也想早点回家，骑着我的马儿，卸掉我的盔甲。天下事依旧让我牵挂，三过家门而不入，却还在战场上挥洒。Runing n runing go，我骑着战马。 我骑着战马，勇往直前，誓死也绝不会倒下。我不会倒下，绝不会倒下。就像我的马儿一样，坚韧不拔。我不会倒下，绝不会倒下。看谁还敢来妄想？ 将无数敌手闯荡天下，你在剑灵威不惧十死捍卫华夏，我在后意气风发试图尽显风华。如今少年目光如炬，绝不犹豫顶天立地。家和国都刻在我的人魄里，谁敢伤我？我只身在无敌领域，没有任何能阻止我而行千里，征服天下所有美景尽收眼底。